Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Wenn jetzt ein Verrückter kommen würde, wenn jetzt, wenn jetzt ein Verrückter kommen würde, dann könntest du eh nichts verhindern. Verstehst du? Alles gut, alles gut, alles gut. Schönen Tag noch. Ja, schönen Tag noch. Thank you.